ловит, ребята! Короче, мы на канале Мотостар, и сегодня мы на улице Франкфурт. Это город. А на улице Цой. <laughs> Цой или Тянь. Центральный. Да, приехали в гостиницу во Францию. Сейчас получаем ключики от номера и будем подниматься. О, вот смотри, Матвейка, лифт, как ты любишь. Матвей, прозрачный. Высоко-высоко-высоко-высоко поднимается. Уже, правда, 9 часов вечера, никого нету. Сколько этажей? 13? Сейчас посмотрим, какой у нас этаж. Девятый этаж. Почему жаль? Да, зачем нам 13? Все равно девятый этаж. Девятый хорошо, тоже высоко. Good night. Good night. Good night. До свидания. Дядя понял, что мы русские. А вон, смотрите, какой вид красивый. Тут безопаснее, кстати. Выходим на ветра. Чемоданы приехали быстрее, чем мы номер нашли свой. 910. Конечно же, сюда. 910, Матвей. Да. 910. Да, 910. Точно президентский номер, да? Мирчик, тебе кровать уже поставили. Да. Давай пропустим дядю. Чемоданы поставят. Так, что у нас здесь, как обычно, чай, кофе. Вот стол папе для работы, пожалуйста. офис. Офис прям. А ну все, прекрасно. Располагаемся. Все проверил, Матвейка. Ты видел, какое здание там красивое? Дорога вон. Все, разбираем чемоданы. Даже тебе яблочко положили, угостили тебя. Да ты что? О, мишки! Какие мишки? Шоколадные. Только руки давайте не Доброе утро. Мы сегодня во Франкфурте. Сегодня опять идет дождь. Мы уже с картой. Ищем, куда нам идти. Пока не можем понять. Выбираем маршрут. Проходим. Я забыла. Да, где ты сейчас? Город Франк. Улица центральная называется как? Сайн. Тань. Тань? <laughs> Да, нашли мы эту улицу, решили погулять здесь. Какие красивые деревья, необычные. Дождливая погода, конечно. Много туристов, песни поет. Хотела отдохнуть? А ты видел там велосипеды, где паркуют? Там Манго, апельсины, мандарины нравится. Это рекламка. Да, а там орел стоит. Да, ну так где эти велосипеды? Где ты видела? Вон. А, вот. Это можно припарковать и поехать на метро, да? Да. Да, здесь же вход в метро. Ну как, вот ну, так парковать. Их, наверное, на Запла... берут. А как они на второй этаж ставят? Нормально там поднимать? А пойдем посмотрим, как они ставят. А как мы увидим? Я не пойму. Нет, ну хотя бы посмотрим. Осторожно, мы велосипедист. С другой стороны. А, наверное, опускается. Ну, а как? Как-то оно опускается, ставят. И все, паркуют здесь и вот здесь. Вот велосипедисты. Там можно удариться. очень красивые деревья. Мама, да. они не вверх ногами, а вверх, э, вверх корнями. корнями. Да, вверх корнями. Похоже. Они вверх ногами вверх корнями. Где наш папа? О, кстати, у тебя же Бэтмен, покажи. Знаете, какая груша. Это место тренировки по боксу? Да. Вот тебе, пожалуйста. слово. Слово? Я по телевизорам читала. нравится. А маме розовый. Нет, маме вот этот рядом который, да. А тебе черный. А, а, вот это тоже такой маленький. Мне кажется, тебе больше надо. Девушки, тебе еду принесли, мы зашли пообедать, потому как уже проголодались, мы нагулялись. Бургер. Мне огромнейший салат, я не знаю, как я его съем. Папе тоже бургер, конечно. А. Он очень горячий, да, надо, чтобы немного остыл. Да, на вокзале уже. Будем ехать Куда? Э, из Франкфурта в Штурм. Штутгарт. Штутгарт. На чем поедем? На поезде. Ну, на экспрессе, можно сказать. Да, мы посмотрим, как это все Будем по сторонам рассматривать. Это первый раз я буду ехать. Да. Вот такой вокзал. Сейчас 7 утра и практически нет людей. Почти 6. Ну, Уже 7, мы проснулись в 6 а сейчас уже 7. А это было седьмого, а по седьмого мы пошли на завтрак, завтрак мы да. покушали уже, и все мы уже тут. Тут такси недалеко вообще было. Но идти было, конечно... Далеко. Если ну, бы далековато. Пешком, было бы далеко. Да. Поэтому, мы, конечно, взяли такси, приехали. О, ну мы даже свою гостиницу не видим. Где ты ее видишь? Не, ну, не видим, я сказала. А, наоборот, не видим, да. О, видите э, такое здание? Наверное, там было площадка. Оно, оно наполовину. Что наполовину? Ну, здание. Наверное, вверху вертолетная площадка. Наполовину. Дизайн там, такой ну интересный. Ну да, там необычный. Вот, э, знаете, вот когда есть землетрясение, и тогда э, вот эта половина отвалилась. Да нет. Нет. И, такая, и, и так прям ровненько, ровненько. Э, мы фотографировались, где была такая вот дыра. Ну, там ну, где такое центр здание был, да. было, да. А это у нас в Инстаграме мы уже выставили. Да. Думаю, я не знаю, как они могли это сделать, но просто... Нет. Но мне очень понравилось, честное слово. Но мы еще сможем ее увидеть. И пойдем тогда искать наш поезд. Да? да? Еще, еще надо найти сам поезд. Смотрите, мы пришли в такой отдел, мы были в заднем отделе, получается. А, или это задний отдел, а то передний. Отдел? Ну, отдел, да. Нет, это были, зашли в начале вокзала было, теперь прошли немного, и, и здесь... И здесь так красиво, смотрите. Покажи, как красиво. Елочка стоит, там елка стоит, и, и, э, и там елка стоит. Надо подождать. Хотя сейчас уже стен. Да, ну, мы через полчасика или через часик. Уже будем занимать наши места. Видите, вот такие вот, такие браслеты. Украшения? Да. Вверху тоже украсили. Нюрнберген. Нюрнберген. Нюрнберген. Нюрнберген. Какие большие укрепления. Укрепления, да, ну конечно. Ну, Ой чтобы она... О, господи, голуби летают. Что поезд едет? которые мы видели. Ой, а это длинный. Но ну, мы в бизнес-классе. И тут, и, тут, и тут один этаж. Да, потому что есть он двухэтажный. А у нас один этаж. Значит, посмотрим, будем заходить. Так, вот, да, 32, 35, 36. А где он Ну вот, все. Отлично, теперь ждем, когда отправляться, да? Столик можно. Столик ты уже смотришь, проверяешь. О, меню тут есть можно. Тут есть, о, круассанчик я где-то взял. Кока-кола. Нравится мне это, нравится. Ты так резко остановился? Seven euros and ninety. Let's go!